برای چی گذشتگان ما تو سپید نبود برای چی گذشتگان ما سیفلیس نمیدانستند برای کونا پاکیشه بودن برای چی فاحشه شدی استادیان در گزت روزی نو من خواندم یک قید مخصوصی که حکومت گذرانی است در یک شب 48 دختری فاحشه را از کوچه قپیدیان اسلام در نوبت خود پدر و مادرهای دختر هم سپارش میدهد که برای دختراشان همسر کامند زیرا همون شهوته که در جوان ها هست در دخترها در زنها تر است از جوان ها هر جوانی برای خاطر خودش از زنا نگاه داشتن قرض کرده اگر زن گیرد من خود کفیل هستم که قرض او رو زود ادا هست یکی از گناه های کبیره که اسلام برای وای جزا مقدر کرده است این زنا وقتی که شما در کوچه یکان خانم رو میبینه که از دیدن و شیطان شما رو بردار میکنه تماشای او کن تا اگر یگان جنبش پیدا کند زود به خانه تاره رو با همسر خود تا علاقه جنسی کنه در اسلام زنا نیست در اسلام عرب نوشی نیست در اسلام قیمار نیست شما تصور کنید جامعه که وی زناگاری نداشته باشد جامعه که عرب کعبه رئیسی خیلی عذاب و جانگدا است حتی دوزخ از عذاب وای پناه میگیرد از این سبب عزیزان من نکاح این نجات دهنده جامعه است از هلاکت ببینه امروز از سبب جوانهای ما و جوان دخترهای ما از نکاح دور شدن شد دنیا به چی مرض مبتلا گشته است کسلی سپید که امروز جامعه بشری در تحلکه افتادیان این نتیجه زناگاری است این نتیجه بیبندوباری است این نتیجه فحشاست برای چی گذشتگان ما دو سپید نبود برای چی گذشتگان ما سیفلیس نمیدانستند برای که پاکیزه بودند درباره سپید البته شما خودم در تلویزیون و گزیت ها خاندی من صحبت نمی کنم اما این قدر گفتنی هستم جمال خوب که نکاح ما شما را از زنا نگه میدارد زنا در نظر اسلام چی گناه هست یکی از گناه های کبیره که اسلام برای وای جزا مقدر کرده است این زناست شخصی زیناگار در دنیا در همین دنیا اگر حکومت اسلامی جاری باشد قانون قرآن جاری باشد هم جوان و هم دختر اگر زنا کنند به شوهر و به زن باشند صد تازیانه زده می اگر شوهردار یا جوانی همسردار زنا کند او حکمش قتل است در کوای جنایت خیانتی در برادر مسلمانش کرد خیانتی در جامعه کرد خیانتی در یک آیله کرد بنابر حکم باید قتل است خوب اکن این امروز از سببی نبودن قانون قرآن جاری نیست اما عذاب زناگارها در پیشگاه خدا چیست یعنی عزیزان من این صحبت من برای آن نمیکنم که در باید شما این جوان های افلاس هست و امید دارم شما شما های خوب هستید اما به هر حال دانستن حکم اسلام برای هر یک مسلمان ضرور است قرآن میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا یزنون ومن يفعل ذلك يلقى عصابا يضاعف له يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا بندي حقيقي خدا بندي با ايمان بندي كي میگوید من مسلمان قرآن میگوید او زنا نمیکند ولا يزنون زنا نکنه یعنی با زنی مردم با دختری مردم چشمی بد نمیکند این است مسلمان و من یفعل ذلک اما هر کسی که زنا درود هر کسی که با یک برادر مسلمانش خیانت کند باید یک آیلی برادر مسلمانش خیانت کند یلق اثابا او را خدا بعد از مردنش اگر توبه نکرده رفته باشد خوب اگر توبه کند از این کارش پشیمانی کند آب دیده کند خدا انشاءالله بگذارد. لیکن توبه نکرده به همون فاحشگیش به همون افلاسیش اگر مرد یلق اثاما خدا میگن او رو من اندازم در یک چاه از چاهای دوزخ مفسرین کرام اسامه ابن عباس میگن نامی است در دوزخ یعنی نام نامی است اصطلاح امروز بگویم کمیرا های تو کعبه رئیسی خیلی عذاب و جانگداز است حتی دوزخ از عذاب و پناه میگیرد این کامرا جزای کسانی است که در خانش عروس دارد و باز بازن مردم خیانت میکنه یوزا له العذاب خدا میگه این با عذابای جانگداز به او کرده میشود و یخلط فیه مهانا در این کمری عذاب او همیشگی جاویدان خارزار عذاب میکشد عذاب آخرت عزیزان من مانند عذاب دنیا نیست کمیره های ترمه های آخرت مانند کمیره های هفتم و هشتم کمیره خمان نیست و عذاب خدا عذاب است که درونسوز است عذاب جانسوز است عذاب بدنسوز است در این های دنیا عذاب سخت نیست انسان حلاق می شود دیگر حس نمی کند یا بهوش می شود دیگر عذاب حس نمی کند اما در های عذاب الهی مرد دیگر نیست مردن نیست که باید دیگر عذاب خلاص شود همیشه است از این سبب رسول اکرم در یه حدیث صحیح می فرماید اذا العبد خرج منه الایمان فکان فوق رأسه کالظله وقتی که بنده مومین اینه کسی که خوش مسلمان میگه زنا کند ایمان از بدن وی میبرد بله. این شرمنده باز مسلمانه که بسا به سبب یک ساعت خودتنده خوش از ایمان جدا کند شخصی زناگار از نظر اسلام ایمان ندارد بود. رسول اکرم در حدیث صحیح فرمانند لا یزنی زانی حین یزنی و هو مؤمن بنابر عزیزان در اسلام زنا نیست در اسلام عرق نوشی نیست در اسلام قمار نیست شما تصور کنید جامعه ای که باید زناگاری نداشته باشد جامعه ای که عرق نوشی نداشته باشد جامعه ای که آدم کشی در بین باشد جامعه ای که دزدی در بین نباشد چی جامعه پاکیزه است اگر زنا رواج یافت هیچ کس از خاندانش ایمین نیست در حدیث صحیح به جوانای امت خطاب میکنند که یا معشر الشباب من استطاع منکم الباعت فلیتزوج ای جوانهای اسلام ای جوانهای مسلمان کدام از شما به سن بیست و یک رسیده و این قوه شهوانی در شما که به جوش آمد و خروش آمد شما زن گیرید برای خود همسر گیرید زیرا که این شهوت خیلی قوی سرکش است وقتی که شهوت به جوش بیاد هر چه تو آدم میتواند او شرمنده کند امروز ما بسیار خواهرای خود میبینم شرمنده شدی برای چی؟ فاحشه شدی استادیان در گزت روزی نو من خواندم یک بیدی مخصوصی که حکومت گذرانیده است در یک شب 48 دختری فاحشه از کوچه قپیدیان برای خاطر 5 سوم 3 این شهوت خیلی قوی خطرناک است بنابر برای پیش او را گرفتن برای او را آرام کردن برای آتش وی آب زدن خدا نکاح امر کرد بنابر جوان ها باید زن گیرند و دخترها در نوبت خود شوهر کنند رسول اکرم بودن فإنه اغض للبصر و احسن للفرج نگاه پوشاننده چشم شماست یعنی چشم شما را از حرام نگه میدارد البته جوانی که همسر داشته باشد او هیچگاه به زنهای بیگانی فاحشه نگاه نمی کند یا که خود دختره که وی شوهر داشته باشد و هیچگاه به جوان بیگانه نگاه نمی کند اگر وی ناموس داشته باشد اگر وی ایمان داشته باشد آن چیزی که دلش میکشه در خانه خودش تر حلالتر گواراتر و بشبهتر موجود است خوب کنانه که وی بدبخ کرده باشد همسر داشته باشد به همون راه می رود کو اما عاقل آدم خودش میتاند وقتی که همسر داشته باشد نگاه, نگاه دارد بنابر رسول اکرم به ما و شما تعلیم دادن وقتی که شما در کوچه یکان خانم رو میبینه که از دیدنی و شیطان شما رو بردار میکند تماشای او کن دلتان اگر یگان جنبش پیدا کند زود به خانه تاره بگفتند با همسر خود تا علاقه جنسی کنه او خیالین یعنی او آرزو از دلتان زود خاموش شده میرود دور میشود بنابر رسول اکرم فانه اغض للبصر و احسن للفرج پدرای عزیز مانند که جوانها را پدراشان برای خواستگاری خانه دختردارها می روند اسلام در نوبت خود پدر و مادرهای دختر هم سپارش میدهد که برای دختراشان همسر کابند زیرا همون شهوته که در جوانها است، در دخترها در زنها زایدتر است از جوانها زیرا که خجالت که دختر برای پدر و مادر میبیارد بیارد وی است از خجالت که بچه میبیارد. بیارد باید پدری دختر و مادر او جای عیبش نیست وقتی که در پیش یا در محلش یگان جوان با آداب و خوش اخلاق هست خودش روید پدری همونو گردی بیا دختری منو کلین کن صحابه های رسول اکرم خودشان خانی بچه دارها می رفتن می دختر داره مگر شما خواهش داشته باشه او رو چنین کنید حضرت عمر رضی الله تعالی وقتی که دختر جان حضرت حفصه شوهرشان وفات کرد خوشان خواستگاری آمدن رسول اکرم گفتن که دختری من شما ازدواج کنید درک اونها ایمان داشتن اونها رو ایمانشان بالاتر از ناموسشان بود حالا ما پدر و مادرها یگان جواب تکلیف کنه که بیا دختر میگیر به خود ما ناموس میدانیم عیب میدانیم که نخواد من دختر پیشکش کنم اما وقتی که دختر ما در کوچه ها با سر لوچ و با کرتی آستین کلته میگردد این در نمی نمیکنیم دختر ما شبها وچر میرد نمی بیاد پگاه بیاد این در نمی نمیکنیم در ماشینه های بیگانه سوار وزداد میره و رامید میره در این رشت اما خود ما یک جوان خوب بیا دختری من کلین کن این در ناقوس ما يفنيش الناقوس نيش از این سبب پروردگار امر کرده از پدر و مادرای دختران را هم و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و ایمائکم ایما در اینجا زنها را خدا خود میگوید یعنی ای پدر و مادر در خانه شما اگر پسری به بلاغت رسیده باشد یا دختری به بلاغت رسیده باشد شما برای اونها را ازدواج کردن حرکت کنه برای اونها داماد یابه برای پسرتان باشد عروس انتخاب کنه از فقیری از کمبغلی خدا میگن نترسه رسول اکرم در یه حدیث صحیح میگوید پروردگار وعده داده است که فیل شده است که هر جوانه برای خاطر خود چه از زنا نگاه داشتن قرض کرده اگر زن گیرد من خود کفیل هستم که قرض او رو زود ادا میکنم یعنی یک سبب پیداش میکنم که ثانی همون پولم بیا بود قرض میدید خلاص میشود